Ya, está muy buenas tardes, mi estimado. Este, bueno, este, mira amigo, este, voy a decir una palabra, este, a a, a otro, este, sitios que nosotros estamos este, manejando este, derivado eh, derivado de cacao, cacao nativo. como ya ustedes ya creo que han visto en televisión que, este, están pasando ¿no? este, a nivel nacional, este, el, sé que lo que manejamos cacao nativo. Nosotros, este, como Nomatsienga, este, quiero, quiero invitarle a todos que venga en mi zona, en, la comunidad nativa San Antonio de Sonumor Somos nativos, donde que nosotros estamos este, preparados para el turismo. La comunidad nativa es conocido como zona turística. Tiene pasarela, río, mirador, mina de sal. A ese voy yo, le invito a todos mis, a mis amigos de de, distintos que vengan, ¿no? De Huancayo, Lima, de otros sitios. Y es mi... De todo el mundo. de todo el mundo, para Europa, que todos los países ya están llegando ya. Esa es mi palabra, señor. Muchas gracias. ¿Está bien?